皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですねやけどを負った時の対処法もし自分が家族がやけどを負った時どういった行動をとることがいいのかというのをお伝えしていきたいと思います私自身お風呂でやけどを負った時にどうしていいか本当に困って えー、これはすぐに救急車を呼ぶべきやけどなんだろうかそれとも自分で着替えてそのまま病院にお医者さんに行けばいいものなのだろうかとかやっぱり知らないからこそ本当に戸惑ってどうしていいかわからなかったっていうことがあるのでやけどって、えー、本当に身近な怪我だと思います小さいものから大きいものまで、えー、皆さんが経験すること 可能性がすごく高いことだと思いますので事前に知っておいてもしそうなった時に何か役立てていただけたらなと思いますまずやけどっていうのはですね60度で1分間、え50度で3分間42度で6時間接触していると皮膚の部分の組織がやけどすると言われています まあ、特にカイロとか湯たんぽとかホットカーペット普段は暖かいんだけどずっとその皮膚が当たってるとやけどを起こす、まあ、これを低温やけどと言ったりしますねいろいろ調べてると女性の方が家庭で起こるやけどの割合というのは高いそうです、まあ、なぜかというとやはり一番多いのが熱湯や油、まあ、調理をしてる時に、えー、起こるやけどが 今現在こうやけどの事例として多いそうなのでやっぱりそれの調理をする、まあ、イコールではないですけどその場所に立つことが多い女性の方がやけどをすることが多いそうですただ昔よりやけどをするその大きいやけどをするレベルっていうのはあ少なくなってきてるそうなんですけど一つ昔よりやけどの率が高くなってるっていうのが ヘアアイロンですね、まあ、これはもう女性男性関係なく使われてる方が多いと思うんですけどヘアアイロンでのやけどはあ昔より今の方があ多いそうですやけどを負った時自分でできる処置としてはやはり一番は流水で冷やす、まあ、これは有名なことだと思いますで肌が出てる時例えばここに直接やけどを負った場合 熱湯がかかった油が飛んできたっていう場合はこのままあ流水で上から冷やしてくださいで衣類の上からやけどをした場合はこのまま衣類の上からあ流水で冷やすようにしてくださいで水ぶくれができてくると思うんですけどそれは絶対に破らない自分では故意的に破らないただ、まあ、私もそうだったんですがシャワーをこう ね、当ててる時にどんどんどんどんその水ぶくれがこう破れてしまう水を当てたら破れてしまうってことはありましたでもそういう時はもうそれは仕方なくてそのまま流してくださいで水の威力っていうのは結構なんか私も結構キャーってもう一気に冷やさなきゃって思ってすごい普通にシャワーを出してたりしたんですけど 別に強くなくていいのでまずは流水で冷やすということですね氷をあてがったりっていうのは皮膚に付着する可能性があるので、まあ、最悪は水につけるですけどまず氷でこう直接こう急激に冷やすっていうことではしない方がいいっていうことでしたでどれくらい冷やしたらいいのかっていうのはだいたい30分くらいまず流水で流すことが一番だそうです。 で流水で流した後のことですが、まあ、範囲にもよりますけど本当にチョンとか小さいものであれば自分でワセリンを塗って、えー、処置をするで大きいものに関しては病院に行くっていうことでした。ねまあ、その判断っていうものに関してはあ大体手のひらサイズ より大きければやっぱり病院に行った方がいいかなということですし仮に小さかったとしても結構深いやけどっぽそうだなっていう時は病院に行くべきだということでしたでうんとやっぱり病院に行った方が綺麗に治るこの変に自分で跡がついてしまうような行為をしなくていいっていうことがあるので本当に綺麗に治したい人はやっぱり皮膚科さんに行くべきだ っていうお話をされてました病院の先生が言うにはですけど、まあ、お子さんのやけどっていうのもやっぱり多いですね、えー、間違ってお湯を触ってしまった例えばカップラーメンとかお茶とかそういうのがかぶってしまったであとご高齢の方で多いのがお風呂だそうです今こう結構設定温度をピピピってしてこうお湯が出てくるタイプ がこう普及はしてますがでもまだまだ水とお湯で調整する自分の手の感覚でお湯を調整したりとかあちょっと例えばボイラーが壊れてて結構厚めのお湯が出たとかそういうのが分からずに、まあ、私と同じようにお風呂に入ってしまって暑いってなってこう慌てて上がろうとするとその湯船の中で、えー、こけてしまって半分溺れた状態もパニックだからちょっと溺れた状態になってそのまま えー、亡くなられる方もいるっていうご高齢の方でねいるということだったのでお子さんに対しての配慮配慮というか危険性が及ばない環境づくりとか、まあ、お風呂もやっぱり温度確認をしっかりする、まあ、ご高齢の方が入るのが家族でいる場合はちゃんと温度確認をしてあげるとかっていうのは、えー、大切だと思います。で初めの方にもお話ししましたが これからの季節特に低温やけどっていうのは注意しないといけません鍋のお湯とかあ油っていうのは、まあ、目で見てとかを感じただけで熱いなっていうのが分かるので自分がちゃんとしよう危ないようにしようという意識が働きますしかし低温やけどホットカーペット床暖、えー、カイロですねカイロとかあとストーブとかっていうのは そんなに熱湯とかよりは暑いのを気をつけようっていう意識が多分なくなると思いますで大体がやっぱりそのまま寝ちゃってと気づかずに起きたら低温やけどしてたよとか特に麻痺の人とかもそうなんですけど回路を、まあ、麻痺がある部分 足先冷たいから靴の中に入れてでそのまま低温やけどを負うっていう方もいるんですなので、えー、これからの季節その低温やけどっていうのはまた十分注意してほしいなと思いますでやけどレベルっていうのは熱傷1度から3度まであるんですけど、まあ、熱傷1度くらいであればそんなに、えー すごく大きな治療しなきゃいけないっていうわけではないですが、まあ、2度の深いところ浸察性2度熱傷も私が負った足のところであったりあと3度まで来ると皮膚への後遺症っていう部分も出てくるのでそういう風にならないようにやけどが治ったからはいじゃあ元通りっていうわけではないので。そうならないような環境づくりっていうのを、まあ、私自身含めて 今後の生活でね注意していかなきゃいけないなと思いますしやけどの温度っていうのはあ負ったからすぐにじゃあはいこんくらいのやけどレベルですねっていうのがちょっとわからないそうなんです時間が経たないとあこれくらいの皮膚のやけどなんだなっていうのがわからないそうなんですがそのやけどの進行を抑えるためにもやっぱり一番初めの処置流水で流す冷やすっていうことが大切だということなので やけどは軽く思わずにすぐ流水で冷やすっていうのを意識していただけたらなと思います。はい、ということで、えー、前回ねあの反婚っていう言葉を使いましたけど次回は反婚のことであったり皮膚の後遺症があるので皮膚の後遺症をじゃあどうもっと改善していくか良くしていくかっていうことをお話しできたらなと思います。はい、では今日はやけどを負った時のまず処置 初めの処置の方法自分でできる処置のお話をさせていただきました、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました「